اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ترى أنواع من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله اغفر عني ذنوبا يا الله اغفر عني سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله الخطايا يا الله بالموبقات يا الله محمد يا الله أنت ستر المساوي يا الله العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عالم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله عند تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله أحمد محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلوا على نبي محمد صلوا عليه